mamelani ke bantwana bam sizawudlala igame apho ane mamela le game yam sizayidlala uphosa idayisi kuthi so sithini sibhale bani ngubani lo ufive umbhali kwibhloko yakho aphinde omnye aphose idayisi abhale kweyakhe ibhloko ne abhale bani sisawugqiba ke ngoku siphinde sithini sithini siwadibanise ke ngoku labanani wethu sibeke isiphumo phi pha phezulu siyabana ne bani u-five dibanisa two seven okay masidlaneke masidlane ingulo umntu unedayisi lakhe okay ubeke bani ke ngokwena dlala bhala ku-five beke bani nantsi blo ibhoksi yakho khe nibe ke ohlobo nje nantsi e eh, edlala na good ungathi udlala uzawubhala kweyakho ibrokbot ke ne good ufumene six okay dlala ke kweyakho indawo good um eh, ukurayithi ulungisela khaya thatha idice thatha mamela ke uthatha iiblocks zakho eziyi-five kaloku thatha iiblocks zakho eziyi-five ke ubeke bani khange uzithathe iiblocks zakho uthathe iiblocks zakho zingaphi iiblocks zakho five no-six ngizithathile iiblocks ze ubeke ngaphi xa thathe iiblocks zakho eziyi-three good very good sure oh, yakho ziyi-three e-e eh, eh? wabeka iphini ubekele idice okay good dibanisa ke okay sure zingaphi zakho u-five no-five yani good bai as bale zakho ke good masenzenye masenzenye aa enzo akubhalanga apho u-one dibanisa three zenza ngaphi na akumenzanga zenza ngaphi bhala msinyani zenza ngaphi good four masiyeke iyakwenza masenze landelayo dice dice khosa good bhala uthathe ntoni uthathe ntoni sulibala hayi kaloku uqala ngapho uqala ngapho a-a namsebenzi bhala niqondile ne, hlala phantsi amenaje hlala phantsi he bhalanki nani lapha niyiqondile mosine niyiqondile yenziwa njani ugqiba kwakho udibanisa amanani uyathini bhala isiphumo sakho phezulu ne okay ndiyakwenye igroup ke ngoku